bwatyo mwana muwala patricia nate era bwategeezezza eri abawagizi beokosaako n'abantu mwenna mwenna abadde beeraliikiridde okusinziira ku mbeera gyeyabaddemu emabegako nate era abadde mulwadde nnyo nnyo ngaera bwokiwulidde eh, wabula ekisinga okuba ekisanyu nti mukama katonda yamuyambye naaba nga ate era yagenza recavering oba nakkakkana oba naweweera n'asobola okuba nga ate era aggibwa mu ddwaliro naaba nga essaawa zino ali waka wajjanjabirirwa oba wagenda maaso n'okubanga aweebwa ah, keya esemberayo ddala nabwe ekiti era mwebale kumusabira mwebale kugenda maaso nakufolowinga okussaako n'okuba nga mubadde mufaayo nnyo okumanya ekigenda maaso ku bulamu bwe eh, tekibalobeera oba olina enamba ey'essimu n'obako k'omusuula omukono n'agenda maaso n'afuna ebyokunywa bw'oba nga olina enamba ye oba enamba ya maneja we nongere okuba nga ate era oyimiramu naye naye nga twebaza katonda ku lw'obulamu bwe byebyo akuuma atakumira mpeera hi everyone um, nabakoza patricia i want to thank you for your prayers and support that you've showed me. Um, I'm feeling much better now. I had a throat complication where I couldn't eat, I couldn't talk, and sometimes I couldn't even breathe so well. But right now, I'm on treatment and I've been discharged from the hospital. I'm back home and I'm still alive. So I just need your prayers. Keep praying for me. Don't get so worried. I'm a strong girl, so I also need you guys to be strong for me. I love you guys so much, and may God bless you. Wapani. Wapani. Nyo. Wapani. Panya homa. Fresh. Meka meka. Atani kila kuchikumi chikumi. Sawa kumbanja. Chiri bula la nyama babi. Oyagala kuola. <laughs> Kwa kumaja sina kinani. Oyagala kuola. Kiangea. Pani wa mama ya kuola. Pani wa mama ya kuola. Pani wa mama ya kuola.